A když to vydržíš až do večera, nepapat, tak uvidíš zlatý prasátko. A taky? No. A bude mít ty velký žahnutý zuby nahoru. Musíš vydržet a budou i zuby. Ne, ne, já nemusím. Já už ho vidím.